کیجولٹی کے اندر آئے اور وہاں سے ایک سٹون پیٹر اور وٹ ایور اس کو انہوں نے باہر نکال کے تھوڑا مارپیٹ کی تو اس سے کام میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ بہت ہمارا ڈر گیا پورا وہ سچویشن وہاں پہ ٹیررائز ہو گیا پورا یہاں پر کوئی شال وال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری کیجویلٹی یہاں پر موسم بچے یہاں پر ایڈمٹ ہے اسٹمک پیشنٹ پیشنٹ یہاں پر ہمارے ایڈمٹ ہے سرجیکل پیشنٹ ہے یہاں پر ہمارے ایڈمٹ ہے جب بھی پتھرا ہوتا ہے چوک میں پھر سالے شیلنگ ہمارے ہسپتال میں ہوتی ہے اس کا ثبوت آپ کے پاس ہے ٹارگیٹ بنا رہے ہماری کیجویلٹی آپ دیکھو اس میں کیا نکلتا ہے سی او پی ڈی کے پیشنٹ کے لیے یہ کتنا مضر ہے ہمارے پاس خالی پیشنٹ ہے ہم نے پولیس کو بھی ٹریٹ کیا یہاں پر ہم نے سی آر پی والے کو بھی ٹریٹ کیا ہم نے کشمیری بندے کو بھی ٹریٹ کیا